Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, e, sahip olduğum tüm karakterlerle e, savaş topu oynayacağım. Partları şey çekeceğim şimdi. Yani ilk oynayacağım arkadaşlar savaş topunu. Hadi başlayalım. Yorumlara hangi karakterlerle daha iyi oynadığımı yazarsanız sevinirim. Tıpkı bir önceki videomdaki gibi. Yani bir önceki videoları takip yapın. Orada da söylüyorum. arkadaşlar. Kodla devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'ın bu savaş topu serisini de çekeceğim. Sonra daha fazla bu buna benzer videolar çekmeyeceğim. Çünkü arkadaşlar yani ana oyun ana oyun seçenekleri bunlar arkadaşlar. Öbür Brawl Stars videoları eğer olursa bu tarzda değil daha farklı tarzlar. arkadaşlar kodla. Sıra Mr. P arkadaşlar. Kıl payı geldiler arkadaşlar. Yoksa bence gol yiyorduk. bu dakikadan sonra gol yemememiz lazım arkadaşlar. Bence kazandık. Şunu garantiye uzaklaştırdık mı? Tamam arkadaşlar kazandık. <laughs> Toplam Yenileceğiz muhtemelen. Hayır. Uzatıyoruz topu. Tam bir bir oldu arkadaşlar. kazandık. Sıra kimde arkadaşlar? Rico. Ultiyi boş boşa kullandı Frank arkadaşlar. Keyword brother. No take. Arkadaşlar bence macun. Tam buradan göremiyorum. Yok. to get constructive. kimde? El, El Primo! ¡Por la gloria! Top nerede arkadaşlar? Ben göremiyorum onu. Bakalım. Ai, deu uma pra aqui. I'm in charge. I <laughs> quit. beautiful. I'm only here for the trophies. Zaklejcie wegorysy Oh, my God. They say she's too wrapped up in herself. Hashtag haters. İki karakter kaldı arkadaşlar. yine kaybettik. Sıra Darley'de arkadaşlar. Sonra Jack'le oynayacağız. Sonra biteceğiz videomuzu. hiçbir işe yaramıyor. Bence onun yüzünden kaybettim bu seferkini. Evet arkadaşlar bu videonun sonunda situation. seferki maçı cidden erken bitti arkadaşlar. Güzel oyundu bu seferki. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese